すさあ勝負よ観念しなさい観念しなさいこの一撃食らうがいい 身動き一つ取れますボコボコにしてやるぜエリカちゃんに注目甘く見ないで世界一可愛いのはエリカちゃんでした行くわよほらほら私に任せてほら行くわよさあ勝負よ調子乗ってんじゃねえぞ